хорошие. После первого моего выпуска пришло много сообщений с просьбой рассказать, как правильно покупать криптовалюту. В описании под видео я обязательно оставлю ссылки на инструкции, как правильно покупать эти все вейсы, эфир и биткоины. Немножко новостей из глобального мира крипты, чтобы вы были более подкованы. В последнее время что-то наблюдается множество задержек по платежам из-за нехватки майнинговых мощностей. Вскоре на ICO выйдет э, целый ряд новых проектов. Ну, я в прошлый раз уже ведь вам рассказывала о некоторых компаниях. А сегодня мы продолжим собирать наш инвестиционный портфель. Распределение компаний в моем портфеле вы можете посмотреть в ссылке под видео. Пора плавно переходить к реальным возможностям заработка. Э, сегодня в обзоре ICO э, Атлант Платформ, ATB Coin, Kikaisio и Минерва. У всех компаний с маркетингом все в порядке. В Внучатки не пропустите. Очередную валюту выпускает для криптомира ATB Coin. Ну и создатели-то прогнозируют, что она будет эффективнее, чем э, основные э, существующие, потому что там клиент менее энергозависим, и передача будет идти в два, а то и в четыре раза быстрее. Вы это на ум-то себе положите. Э, подтверждение операций происходит по технологии Proof of Stake – сейчас это один из самых эффективных методов подтверждения. И он приходит на смену Proof of Work. В принципе, этот коин выглядит неплохо. Одно из его преимуществ в том, что человек может майнить с просто включенным кошельком. И первые два года, конечно, майнинг будет более эффективным. Э, потом, конечно, создатели начнут его уменьшать, чтобы не допустить инфляции. Актив выглядит интересным на короткую перспективу. Ой, Господи, твоя воля! Приобретать я его, конечно, не буду. И если после торгов он пойдет резко вверх, я вам рекомендую сбрасывать его сразу, потому что после этого, скорее всего, начнется обвал. Ну, конечно, внучатки. Можете спекульнуть, но очень не увлекайтесь. Атлант. Эта компания стала в некотором роде открытием для меня. Ребята собираются работать в сфере Airbnb, будут помогать людям на рынке аренды жилья. Ну и в дальнейшем планируют э, заниматься ее куплей-продажей. Проект продуман очень хорошо. Подробнейшим образом расписан бизнес-план, подобрана серьезная команда разработчиков. Но, э, как и у любого не очень спекулятивного проекта, фактический запуск только не раньше, чем через полгода. Как будет вести себя цена все это время на их токен? Хрен поймешь. <laughs> И будет ли она расти при отложенном запуске-то? тоже надо репу почесать. <laughs> Рекомендую его к покупке, если вы готовы ждать не менее года. Этот проект может э, оказаться новым Амазоном э, в сфере недвижимости. Но бабушка не будет его покупать, потому что как жить-то мне уж осталось недолго, так я до закрутки этого проекта могу и не дотянуть. <laughs> А жаль. Кик Айсио чисто российский стартап. Ну, ребята недавно провели преасию и сорвали больше полутора миллионов долларов. Это вам не баран чихнул, не овечка пернула. Это тот же Кикстартер, только для компании на блокчейне. Смогут ли они стать популярными? Бабушка надвое сказала. Пойдут ли к ним крупные ICO, чтобы собрать деньги на их платформе и выплатить им проценты, однозначно нет. Через какое-то время они наберут кучу мусорных компаний. Ну и дальше-то это их ударная поступь закончится. Можно купить на краткосрочную перспективу, потому что эта штука, я думаю, будет расти не продолжительное время, но очень бурно. А ребятам-создателям я рекомендую собрать еще побольше хайпа, чтобы помочь бабушке с подписчиками богатеть. Э, э, ребятушки, если вот вам понравилось все, что тут бабушка рассказывала, ставьте, пожалуйста, свои лайки и подписывайтесь на мой канал. Чао, внучатки!